Herkese selamlar dostlar. Ben Emircan ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber nasıl abi e, Roblox'ta kolayca Robux kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sizleri de yani cidden bu videoyu izlemeye davet ediyorum. Çünkü abi bu videodan yani izlerseniz biraz da bir şeyler kaparsanız ve cidden adam akıllı bir şeyler yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenirseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, bazı taktiklerimiz var tabii ki de. Mesela ilk başta bakın şurada benim şu an reklamım çıktı görüyor musunuz? Bakın şu an burada Join Vibers Clothing diye bir şey çıktı. Arkadaşlar burası benim grubum. Ee, burası benim Vibers Clothing diye açtığım yeni bir tane grup. Arkadaşlar buraya da sizler de gelip buradan kıyafetler satın alabilirsiniz. Daha dediğim gibi yüklenecek bir sürü şey var. Yani biraz yükleme yapacağız. Yani böyle şu anlık. E, ee, 7 Robux'tan arkadaşlar elbise alabilirsiniz. Bunların fiyatına takılmayın. Bunlar işte taktikle yaptığımız şeyler. Ee, şimdi abi sizlere taktikten bahsedeyim. Bu taktik nedir? Ee, arkadaşlar... Biz mesela Robux kazanmak için bunun fiyatını mesela diyelim. Bu e, Rapid fiyatını ya da başka bir şeyin göstereyim. Mesela bakın burada Purple is Shirt diye bir şey yapmışım. Bunun fiyatını arkadaşlar gelip configure'dan e, 1500 Robux yaptıktan sonra bunu 1500 Robux yaptın diyelim. Sonra bunu satın alıyorsun. Bunu satın aldığında arkadaşlar sizin grubunuza 1050 Robux zaten geliyor. Sonra arkadaşlar bunun fiyatını 21'e indirdiğinizde 80-90 kişi satın alıyor. Ee, yani bakın 21 çarpı e, 90 yazdığımızda 1200 şey 1890 Robux bir de 1050 Robux da gelecek varsa 2890 Robux falan kâra giriyorsunuz. Bakın ben şu an taktikle birazcık elbise sattım ve yani satılanlara da bakarsanız abi çok fazlaca satıldı. Ee, ben ilk başta bunu 9 Robux yapmıştım işte bir salaklık yapıp ama 9 Robux yapmayıp mesela e, direkt 21'den yapsaydım rahat bana bir 2000 Robux gelecekti. Tabi ben ilk başta salaklık yaptım ve ben de çünkü buna ilk kez başladım. Arkadaşlar ilk taktiğimiz bu. İkinci taktiğimiz de şudur abi. Kiwi Points. Kiwi Points'i bilmeyenler varsa arkadaşlar şöyle ben bir hemen hesabıma giriş yapıp geleyim. Evet arkadaşlar Kiwi Points e, bu sitede de arkadaşlar sizler de kolayca Robux alabilirsiniz. Bu Kiwi Points nedir? E, şimdi sizlere şöyle açıklayayım arkadaşlar. Buradaki Kiwi Points sitesinden arkadaşlar sizler de görevler yaparaktan yani buradaki görevleri yaparaktan sizler de kolayca Robux kazanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar e, Earn Points de işte bakın burada görevler veriyor sizlere. E, bunları yaparaktan arkadaşlar e, puan biriktirebilirsiniz. Şuradan kapatalım. İşte bakın arkadaşlar burada bazı şeyler var. Burada giftler var. Yani bu gift nedir arkadaşlar? İşte Robux çekmek için yani Robux çekecekseniz abi işte burada KP pointlerle falan çekebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar sadece Robux yok. Ee, burada Minecraft Premium için almalık bir şeyler var. PlayStation, PayPal, Steam, Fortnite, LoL, iTunes, Amazon, Xbox, Clash of Clans, Netflix, Ebay, Spotify ve YouTube bile var arkadaşlar. Ee, buradan arkadaşlar geldiğinizde işte böyle KP pointlerinizi burada harcayabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar referanslar var. Ben size referans kodumu vereceğim arkadaşlar. Referans kodu nedir? e, mesela diyelim ki siz 10 puan kazandınız. 10 puanın 1 puanı bana geliyor ama sizden puan eksilmiyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki 10 puan kazandınız 10 puan size kılıyor. Ama ben sizi davet ettiğim için benim sayemde kazandığınız için bana da arkadaşlar 1-2 Robux e, oradan destek geliyor. Burada arkadaşlar e, video çekecekseniz mesela 100 izlenme üzerine 10 tane kiwi points veriyorlar. Yani bence burayı da size öneririm arkadaşlar. Burada da işte e, biz kimiz e, açıklaması var. Ve burada da partnershiplik var arkadaşlar. Burada da bakın 1000 Robux ve 5 milyon şey 1 1000 Robux dedim pardon. 1000 abone ve 5 milyon abone arasında olursanız buradan abi gelip bu e-mail'e e-mail atıp arkadaşlar eee sponsorluk veya partnerlik için konuşabiliyorsunuz. Ben tabi daha buradan partnerlik alamadım ama al alabilsem aslında çok güzel olacak. Arkadaşlar bu siteyi de böyle öneririm sizlere ve bazı taktiklerden bir tanesi daha Arkadaşlar Adobe'de pet satım alımı yapma. Bu da şöyle bir şey oluyor. E, ee, petinizi arkadaşlar mesela diyelim ki turtle'ınız var e, cidden skemlemeyecek bir insana satabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki Adobe'ye yeni bir güncelleme geldi. Sizi skemlemeye çalıştılar arkadaşlar. Hemen yani ismini görüp oradan moderatörü şikayet edebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu adam beni skemledi. Moderatörler de zaten onları hemen banlıyorlar. Yani bildiğiniz ban emri kafalarına çakıyorlar hemen. Şimdi abi oyuna girelim. Bakın abi oyuna girdik. Eee Şöyle ben göstereyim sizlere. Bana yani bana bile pet satabilirsiniz arkadaşlar. Discord'umuza gelerekten pet satmak istiyorsanız ben de arkadaşlar petleri satın alıyorum. Bakın arkadaşlar burada e, benim bakın şu mesela 3 tane turtle'ım var. E, bana gelip abi buradan 125 Robux'a e turtle satabilirsiniz. Satmak istiyorsanız arkadaşlar e, bizim Discord adresimize gelebilirsiniz. Discord'umuzu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Elytra e, discord.gg slash elytra yazaraktan Discord'umuza gelebilirsiniz. Hepinizi de Discord'da bekliyoruz. Discord'da da arkadaşlar özel özel bazı çekilişler falan yapıyoruz. Yani gelerekten de onlara da katılabilirsiniz. Yani cidden güzel güzel çekilişlerimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.